Première, euh, première planche pour le, pitch, hein, c'est euh, pas forcément le nom de la société, si la société n'est pas encore euh, créée, le nom du projet, le porteur du projet, les coordonnées du porteur du projet pour qu'on fixe. C'est le premier point. ça veut dire, un pitch, c'est vous devez montrer ce qui a déjà été fait. Moi, la première réunion que je pose quand je suis des startups, c'est quel est le nom du projet, le porteur du projet et à, quel, et à quel numéro de téléphone on peut le joindre. Le porteur, on l'a, le numéro de téléphone, souvent là, euh, le nom du projet, ils ne sont pas encore mis d'accord, etc. Quand vous pouvez répondre de manière claire à des questions précises qui vous sont données, ça veut dire que vous avez déjà réfléchi au problème et ça veut dire que ce n'est plus à faire. On vous teste sur ce qui a été réalisé et ce que vous êtes capable en fait de démontrer qui a été éprouvé. D'accord euh, et ça, c'est important.